on the DNA of... It's game number one, Bren Esports at Echo sa unang pagkakataon. So you can say right now for Bren Esports at Echo, all level 4. May burst down, may huli at set up. Sanford, pinapalit si Ogwen. Meanwhile, si Yawi, nakareceive ng konting pokes mula kay Few. Ooh. And Few with the IMU! Tutumpa pa sila dito but Yawi gets caught off. Ladies and gentlemen, gumamit siya ng ultimate niya dito. boxes. And man oh man, Brenny Sports gets the upper hand. And on that moment, it was the ultimate of Yawi with the flicker. Ibig sabihin, merong konting delay in terms of rotation. Yung makikita natin, aggressive ang Echo sa top lane. And with the shotgun, nakabawi din ang mga kaibigan ng Echo, pero the Blazing Duet, hindi enough yung damage. Benny Cutie, meron siyang Blade of Despair. Tingnan natin kung susubukan niya pa ba contest si Jones. Ang dami! Ang, Ang daming, daming battle. Lahat ng battle dito lang yan. Carl Tizzy on to the killing spree. Butters! Oh, si View nakuha dito pero walang INU. Nakuha niya dito yung uh, Wave Dragon but still, ladies and gentlemen, he goes down. Carl Tizzy tumatakbo. Wala na siyang shadow. Tumba ang members ng Brem. Tatlong na wala ang Neko. Sila pa makakuha lang turtle. Yung time and effort to go on the top lane, yun yung mga kailangan batayin dito ng Bren. And right now, ito na naman yung battle, battle But another battle, ang daming battle, pero tutumba na si Oboe Champion, nakauna ka, Pati, nahuli na si Jom, pero mali na pwestuhan, Pandora tries to take out Sanford, oh. patutumba niya, may oh. flicker palace, Grand dito lumalapat kay Grand Tizzy, at ang dalawang Tizzy naglaban, Grand Tizzy ang nabuhay. Speaking of physical damage immunity na meron ngayon si Kyle Tizzy, kailangan din natin nandito na mismo si Carl Tizzy ay merong Feather of Heaven enhance ang magic basic attack niya, which means may iwasan. Alam Pero ngayon, blow sa gitna naman, naman. Si Ogwen ay tumatakbo. Sila Sanford ay nahuli. Yawi dito gets called out. And Jong! Jong! With a blade dito, Ogwen! Tandamay nakahuli sa kanya! Handa buong echo para doon sa Blazing Duet na pagpasok. Belly Cutie, Sanji, Sanford, Carl. Gusto na nila mag-push. Echo clearly winning on this fight. Mukhang dediretso sila sa base pero habang nag-split ngayon, mismo si Sanford. Oh. Pandora. Carl Dizzy secures the kill. One more member for the side of Bren. Ayan Kailangan na. niya i-defend. Idediretso ba to ng side ng Echo? Sanford, pipilitin niya si Job gamitin yung Wind of Nature para safe na siya kay Benny Cutie at Shoot. may huli na naman kay Pandora. Beatrix on a 405 level 14 against this Claude na pinag-uusapan natin kung kanino ba dapat ibigay ang Wind of Nature. Pero on the side, and the damage ngayon ng up, Echo, up, up. madami silang gusto kunin pero damage sa likod. Oh! Kaltizi! Oh Kinuha my ni Sanford! Sanford! Alecto final blow! Huli tatlo at tumbang isa! That is needed on that specific team fight. Mm -hmm. Team fight, eh, no, play. Good luck kay Echo. Silne, Cartesi, nandito na sila sa may, may area. Lord, ah. That's the chain. Pandora dito. Half HB. Sanford pumasok doon with the Electro Final though. Once again, ladies and gentlemen, and that's going to be few. Going down. Jenny Cutie. Tanggalin si Ogwen at si Job ay nasipa. And habang nangyari lahat, hindi na sila makapag-defend as Echo takes game number one. Going loud against the fight against Bren Esports. Carl TZ dahan-dahan pa rin pinapakita ang bagong version sa dati ng mga teammates. Kaninong grocery checklist ang mapupno dito sa game number 2? Will Brenny Sports take us to game number 3? Or tatapusin na ba ng Echo ang araw natin ngayon? Pagalingan ng retry sa unang turtle. For Carl TZ, hindi muna Demon oh. Slayer. Oh. Killing spree muna ang gamit pa rin ni Carl TZ. Still on his own personality. Meanwhile, set up mula kay Gibran Esports. Nakapaisa mula kay Sanford. Mm -hmm. At si Curtizy, tingnan mo naman yung pwesto niya. Curtizy dito, nilalabanan na. And that is going to the side of Sanford. Yung dati, nung uh, ah, M2 World Championship campaign up until now. And nahuli nga si Yawi with the Tyrant Revenge. And ladies and gentlemen, Yawi, nagamitan siya oh. ng Cult Altar. Napakagandang placement. And si Sanford, nahuli sa Electro Final Blow. Dalawang member ng side sa Freddy Sports. And here comes the Lazy meron nasa top lane, meron din nasa bottom lane. Good positioning from both of our teams. Mm -hmm. And si Yawi, ooh, ganda ng ginawa ni Few doon. And nahuli si Yawi, but the Cult Altar is here. Torn apart memory si Jong, si Few. Tutumba na sila, pero yung Cult Altar, napakaganda ng pustuhan. Can't sisi, ah! gusto niya yung kill. Ito na ang laban, hindi na nga pinaalis si Yawi. Clearly, ang ultimate, ang paglapag doon ni Few. Naka-save talaga sa Brand on that engage. Ogwen oh, with the jump. Oh. And Benny Cutie na nahuli at si Sanji ay na-torn apart memory. Si Sanford at si Carl gusto bumawi sa laban na ito. Pumasok na sila. And here comes the blazing duet. Grabe naman si Benny Isaan na Benedetto, final blow. Few dito, mababa ang buhay. Pipigilan na sila ngayon. Ito na ang buhay talaga nila. Alam lang si Duman. Come on for Benny Cutie. Grabe yung first damage nila. piece. Confidence ngayon. Confident pa rin ang Echo sa laban na to. Ito na ang Dance of the Lord. Ladies and gentlemen, Yawi, ah. si Ogwen kung sino nga ba ang tinatarget niya. At tinuro siya doon ni Sanford. Si Yawi gumalaw din sa may gitna. And Benigedi, steady! With the play! Blazing duet! Tumpa si View! Ito na nga yung laban, Sanji, securing blades, the Lord. Sabay, ito na nga ang Echo. Susubukan pa ko na si Pandora onto the fight. Bang away, Bren, Esports, Sanford. Kinakaya pa dito. Winamay follow dito mula kay Ogwen. Hala! Immortality pop! Gets away! Pandora ay tutumba! Oh, gawin one hit na lang! Si John tumatakbo! Tumatakbo na memory! Grand Easy! Tutumba din! Bren Esports, sinusubukan palapitin dito si Sanford. Hexpilay na ngayon na nagsesecure ng objective, ah. Tamang kalansing lang, ah. Yes, sa ah, sounds lang talaga ang kailangan gawin ng ah, brand dito. But ah, for the side of Echo, kailangan hindi muna nila ipakita si Sanji kasi wala pang uh, ah, nakokopyang ultimate by the way si Pew. Wala so, pa. ginamit niya dito Uy. is for the show. Walang cult altar ang side ng brand. So, it could be an engage para And- dito sa Echo. Hero, ang gusto ng dalawang team na ito, and very cutie there. Wait, With the Uy! quick Sports, bumaliktad pa Echo, gaining on that diversion. Chantel! Pagkabanggit na kalaban ng Bren Esports, pinapa